Allora Maria, i cappotti non vanno mica in argomento sulla carta. Ah, non è mica stata utilizzata. Me la giuda portare in casa per stasera. Allora, a Maria. È nato mio figliolo, è nato. Ah, e come si chiama? Per soffre, è nato per soffre. Ah, cattivo babbo, cattivo. Mm, allora, qualche conta stasera, Pagliuta ci può lasciare in mano. Bisous, Bistou, bisous, Dougoumemaï, loulou et boutin, loulou et boutin, coco et Chanel, coco et Chanel. Oh, my